दाल मलाई मलाई पर्छ मेरो छ राम्रो छ मेरो मेरो छ होइन आफै देश बनाउनु पर्छ अनि यदि तपाईँ जाने तिमी जाने खो बनाउने त्यो मैले एउटा इन्सपायरिङ स्टोरी लिएर आएको छु आजको स्टोरीमा इन्सपायरिङ स्टोरीमा इन्सपायरिङ पर्सन नेपाली नभएर एक विदेशी नागरिक हुनुहुन्छ अमेरिकन नागरिक म्याथ गिप्सन हुनुहुन्छ जस्तो कि पछिल्लो समयमा हामी धेरै नेपाली युवाहरू नेपाल छोडेर अमेरिका जानलाई स्टुडेन्ट भिसा होस् डिबी होस् या इलिगल्ली अमेरिका जानलाई मर्यात्य गरिएको अवस्थामा अमेरिका जस्तो संसारको उत्कृष्ट र धेरै अपर्च्युनिटी भएको देशलाई छोडेर नेपालमा आएर यहाँ व्यवसाय गरेर बस्नु भएको छ म्याथुजीलाई स्वागत छ नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छु तपाईँको डिटेल नाम बताइदिनुहोस् र यो क्याफे कहाँ छ क्याफेको नाम बताइदिनुहोस् न मेरो क्याफे नाम द क्याफे द हो अनि कुमतारमा कुमलटारको यो साङपाङ चोक त्यहाँ आएर प्रचण्ड निवास जाने बाटोमा सोधेर आएर यहाँ जस्ट विदेशी रेस्टुरेन्ट कहाँ छ भनेर बताइदिन्छ है हो है यो चापागाम बाटोमा अनि अहिले बाटो बिग्रियो तर कहिले बाटो बनाउन सक बनाउन पछि राम्रो छ नेपाल चाहिँ कसरी आउनुभयो चार वर्ष भयो चार वर्ष भयो फर्स्ट टाइम आएर यहाँ इस्टाब्लिस हुनुभएको कि त्योभन्दा अगाडि पनि आउनुभएको थियो यहाँ uh, अगाडिमा छ वर्ष अगाडि म बेच्नु भयो बेच्ने अनि दुई वर्षपछि म र मेरो परिवार सर् सर्न भयो नेपालको के मन परेर यहाँ बस्नुभयो मान्छे राम्रो छ मान्छे राम्रो छ अनि दबा मलाई मनपर्छ दबा मलाई मनपर्छ मेरो छ जस्तो अमेरिका कति वर्ष पुग्नुभयो यस्तो सोधिहाल्यो तपाईँको होइन कति वर्ष यहाँ कतिको थाहा छैन अनि आफ्नो एज एज एज एज हो तेत्तिस वर्ष भयो अनि यतिको एजमा त हामी नेपालीहरू नेपालमा बस्नै चाहँदैन होइन सबै युवाहरू विदेशतिर अस्ट्रेलिया अमेरिका युरोप जा जान चाहन्छन् तर नेपालमा त्यति धेरै फेसिलिटी नभएको अवस्थामा नेपालमा चाहिँ केले ताने तपाईँलाई यहीँ बस्नुलाई किनभने हामी नेपाल मर चाहन्छु अनि व्यापारसँग अलि यहाँ अलि यहाँ हामी आउनु आउनुभयो यो योको लागि हामी आउनुभयो तर हामी हाम्रो जीवनमा जिउ गर्न खुसीको लागि होइन हामी अर्को मान्छेको लागि हामी हामी हेर्सी टु लिभ जी जीवन गर्छ न मरकको लागि हङकङमा अगाडि म बस् बस्ने हो अनि युथसँग म काम गर गरेँ अनि सबै मेरो कर्मचारी युथ हो हो अनि उहाँसँग काम दिने अनि सिक जीवन सिक्ने तर त्योको लागि हङकङमा सजिलो कि नेपालमा सजिलो रहेछ काम गर्नुलाई हङकङ सजिलो छ हङकङ सजिलो हङकङ हो बाटो अनि यहाँ अलि माइन्ड सेट अलि गाह्रो मान्छे काममा परेन अनि तर हङकङमा धेरै व्यस्त अनि सबैजना ता धेरै काम गर्नुपर्छ अनि विचारमा काम गर्नुपर्छ अनि काम गर्ने यहाँ अलिक गर्दैन अलिक गाह्रो <laughs> कति वर्ष भयो यो क्याफे हजुरले खोल्नु भएको एक वर्ष भयो हो आफ्नो यो व्यवसायबाट खुसी हुनुहुन्छ खुसी छ राम्रो कतिजना स्टाफ कर्मचारीले राख्नु भएको छ तपाईँले यहाँ नेपालीहरूलाई आठजना आठजना राख्नु भएको छ जस रोजगारी दिनुभएको छ हो आठजना सबैजना खुसी हुनुहुन्छ मेरो विचार खुसी <laughs> अनि फ्युचर प्लानहरू के छ तपाईँको नेपालमा बस्ने कि ब्याक हुनुहुन्छ पछि अमेरिका फेरि नेपालमा बस्ने मन पऱ्यो यहाँ लामो बेला बेलाको लागि म मन पऱ्यो हो तपाईँको फ्यामिली वाइफ अनि नानीहरू पनि छन् हो एउटा वाइफ हो अनि दुईवटा छोराहरू सानो छोरा एउटा दुई वर्ष अर्को तिन वर्ष यहाँ हो यहाँ नेपाली ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सिकाउनु भएको छ उहाँलाई पहिला म नेपाली सिक्नुपर्छ अनि सिकेपछि म सिकेपछि म सिकाउँछु यति चाँडै यति फास्ट नेपाली बोल्नुहुन्छ होइन कसरी सिक्नु होइन मेरो नेपाली हो तर बिस्तारै बिस्तारै म सिक्दैछु म किचाबाट सिक सिके सिकेँ तर सबै बस अलिक गाह्रो छ नेपाली मुभीहरू हेर्नुहुन्छ कि छैन होइन किनभने म नेपाली बुझ धेरै बुझ्दैन नेपाली uh, मुभी e- गीत सङ्गीत सुन्नु भएको छ नेपाली सङ्गहरू सुन सुने कुनै एउटा आउँछ थोरै गुनगुनाइदिनु नेपाली सङ्ग होइन <laughs> कसरी गीत गीता गीत नै थाहा छैन सुन्नु चाहिँ भएको छ है सुन सुन मात्रै नेपाली युवाहरू चाहिँ तपाईँको विचारमा होइन धेरै युवा चाहिँ किन विदेश जान्छन् होला है तपाईँ त यहीँ नै आएर बस्नुभएको छ नेपाली युथहरू सबै भाग्नु खोज्छ नि त नेपाललाई किन होला यो मेरो देशमा मिनिमम वेज एक दिनको लागि एक घन्टाको लागि एघार सय अनि यहाँ एक महिनाको लागि एघार हजार एघार हजार हो अनि एक घन्टा दस पर्सेन्ट गइसक्यो हो अनि एक दिनमा सबै आउँछ तर बिस्तारै बिस्तारै नेपाल चेन्ज गर्नुपर्छ अनि चेन्ज चेन्ज गरेपछि युथ यहाँ बस्ने तर राम्रो अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ सरकार मद्दत गर्नुपर्छ अनि सँगै सँगै काम गर्नुपर्छ अनि इन्भाइरोमेन्ट कामको लागि बनाउनुपर्छ तर विदेशीको लागि अलि गाह्रो गाह्रो पनि छ ट्याक्ससँग इम्पोर्ट ट्याक्ससँग डिरेक्ट कस्टमसँग अलिक गाह्रो छ सो के गर्ने अलिक गाह्रो अलिक गाह्रो मेरो हाम्रो सिस्टम अमेरिकामा एकदम फरक धेरै फरक छ अनि खालि हामी आउनुभयो अलिक गाह्रो बुझ्नुको लागि किनभने बुसिन अलिक बुसिन तर हामी ट्राई गर्दैछ हो अनि युथको लागि बुझ्न चाहिन्छ जीवन सजिलो छैन सबै संसारमा जीवन अलिक गाह्रो छ अनि गाह्रो ठिक छ तर ट्राई गर्नुपर्छ अनि काम गर्नुपर्छ त्यो काम अमेरिकामा गाह्रो छ काम कतारमा धेरै मान्छे मऱ्यो होइन अनि त्यो गाह्रो छ तर पैसाको लागि धेरै काम गर्नुपर्छ अनि देशमा थियो सिक्नुपर्छ नेपाल चाहिँ कहाँ कहाँ घुम्नुभयो यो काठमाडौँ बाहेक कहाँ कहाँ जानु जानुभएको छ तपाईँले म यताउटा जानु गाएँ पोखरा गाएँ बडी बस गएँ स्वागरमाता गाएँ देख्नको लागि मात्रै हो हवा जहाजमा कहिले दारिङमा गए अलि यहाँ अलि त्यहाँ अलि डिक्स हुन्छ नि खानेकुराहरू मनपर्छ हजुरलाई हल हो मलाई मनपर्छ दबा धेरै मेरो छ अनि पानीपुरी धेरै <laughs> मनपर्छ चापारी मनपर्छ खाना सबै खाना म मलाई मनपर्छ सबै संसारमा फरक खाना मलाई मनपर्छ तपाईँको यो क्याफेमा चाहिँ के के पाइन्छ अमेरिकाको खाना धेरै ठाउँ काठमाडौँमा हतारको गुलियो खाना पाइन्छ हो गुलाब साङजाम तर यहाँ अमेरिकाको गुलियो खाना पाइन्छ cookies, brownies, uh, cinnamon roll, धेरै फरक स्वाद अनि त्योसँग स्यान्डविचहरू अनि अमेरिकाको ब्रेकफास्ट सबै अमेरिकाको स्वाद जस्तो कि हामी अहिले बिहानै आइरहेछौँ भने आठ बजी आएको मैले तपाईँको क्याफेमा रन्न मान्छेहरू देखिरहेको छु होइन यतिको चल्नलाई कति टाइम लागेको थियो तपाईँको छ महिनापछि मान्छे बिस्तारै बिस्तारै सुरु आउनुभयो अनि तर सबै व्यापारसँग बिस्तारै बिस्तारै गर्छ अनि मान्छे सिक्ने अनि आउँछ ट्राई गर्छ आउँछ बिस्तारै आउँछ नेपाली फेसन चाहिँ कस्तो लाग्छ युथहरूलाई लगाउने फेसन हुन्छ नि हो युथसँग माइन्डसेट अलि मर गर्छु त्योसँग अनि कसरी काम गर्नुपर्छ अनि अल्छी लाग्नु हुँदैन त्योसँग मेरो प्यासन हो अनि हामी म र मेरो बुढी हाम्रो विचार अर्को मान्छे हाम्रो जीवनमा माया गर्नुपर्छ अनि किनभने हामी माया गर्छ हामी मरा गर्छ जस्तो नेपाल आउँदाखेरि यहाँ म रेस्टुरेन्ट खोल्छु भनेर त आउनुभएको थिएन होला होइन कि के डाइरेक्ट यहीँ म व्यवसाय गर्छ आउनुभएको थियो कि घुम्नुलाई आउनुभएको थियो फर्स्ट टाइम पहिला ट्राभल अलिअलि अनि नेपाल देख देख्ने अनि हेर्ने अनि हेरेपछि काम काम गर्नुपर्छ अनि कुन काम हामी गर्छ अनि रेस्टुरेन्ट खो खोल्छ खोल्ने हो फर्दर तपाईँको प्लानहरू के छ नेपालमा यो क्याफे यहाँ मात्र कि अन्त पनि खोल्ने योजना छ कि uh, अर्को अर्को व्यापार हामी खोल्छ uh, यो पछि यो यो रेस्टुरेन्टपछि दि दुई तिन वर्षपछि होला एउटा रेक सेन्टर कोन होला रेक सेन्टर मेरो विचार काठमाडौँमा धेरै फन छैन पाइँदैन हाम्रो देशमा धेरै प्लेग्राउन्ड पाइन्छ धेरै किता किटीको लागि खेल्नको लागि पाइन्छ तर यहाँ पाइँदैन अनि थियो गाह्रो गेम्स चाहिँ कतिको हेर्नुहुन्छ फुटबल कतिको हेर्नु फुटबल मेरो जीवनमा तिन स्पोर्ट खेल्ने बास्केटबल बेसबल फुटबल तर अमेरिकाको फुटबल यहाँ मेरो देशमा यो फुटबल हामी भने साकर हो तर यहाँ म फुटबल खेल्ने अनि ब्याडमिन्टन खेल्ने <laughs> खुसी लाग्छ फेभरेट क्लब चाहिँ कुन हो चेल्सी मलाई मन पर्छ <laughs> मलाई पनि खुसी लाग्यो मलाई चेल्सी फेभरेट प्लेयर अहिले favourite player uh, I'd have to go with Mbappe. Mbappe, France. World Cup पछि Mbappe धेरै राम्रो पपुलर यङ प्लेयरमा धेरै राम्रो धेरै छिटो सोको अन्त अन्त आइसकेछौँ होइन जस्तो तपाईँ एक इन्सपाइरिङ पर्सनै म भन्छु अमेरिकामा जाउँ मेरो त्यस्तो ठाउँ छोडेर नेपालमा आएर व्यवसाय गर्नुभएको छ होइन पछिल्लो समयमा नेपाली युवाहरू धेरै विदेश गइरहेछन् होइन तपाईँ त यहाँ आएर सक्सेस हुनुभएको युथहरूले के भन्नुहुन्छ नेपाल त नेपाल तिम्रो देश हो अनि तिम्रो देश बनाउनु पर्छ अनि हो आफै देश बनाउनु पर्छ अनि यदि तपाईँ जाने तिमी जाने को बनाउने अनि कसरी कसरी नयाँ आउनु पर् आउँछ यदि सबैजना बाहिर जाने पैसाको लागि तिम्रो देश नराम्रो आउँछ अनि if if they don't own अफे ओन गर्नुपर्छ त तिम्रो अनि मतलब मतलब गर्नुपर्छ तिम्रो देशको लागि अर्को देश को लागि मात्रै तर तिमी कोरियन होइन तिमी अमेरिकन होइन तिमी मिडल इस्ट होइन तपाईँ तिमीलाई नेपाली हो अनि नेपाल बाँच्न पर्छ अनि नेपाल मर गर्न पर्छ मेरो विचार मात्रै यस्तो राम्रो थस दिनुभयो तपाईँलाई विचार होइन जस आफ्नो देश छोडेर जा गए पनि यहाँ आउनु पऱ्यो आफै भाग्ने अनि सरकारलाई मात्रै गाली गरेर भएन है नेपालमा आफ्नो देश बनाउनुलाई जस तिमी नेपाली नै चाहियो हो आफै गर्नुपर्छ थ्याङ्क यू सो मच यो तपाईँको विचार होइन सबै युथले हेरौँ होइन तपाईँको यो रेस्टुरेन्ट क्याफे अझ बेस्ट चल्योस् wish you all the best धन्यवाद धन्यवाद